sometime nawaza kwamba ikitokea hata nimekufa leo, ina maana baba yangu atakuja kunizika. Sometime nawaza ikitokea wazazi wangu wamekufa, mmoja wake Mungu amemchukua, sio hivyo? Ina maana sitoenda kushiriki hata mazishi. Kwa hiyo sometime nawaza nakuwa nawaza vitu vingi, sitaki labsha labsha kwa mke wangu, ukizingatia sasa hivi mwili wake, <laughs> ni mwili wake inahitaji uwe na utulivu wa hali ya juu. Wanasema mapenzi hayajaribiwi na waliowahi kuyajaribu mapenzi wanajua kilichowakuta. Inawezekana wewe ni shahidi, uliwahi kujaribu kilichokukuta. Ukidrop comment kushare na sisi experience sio mbaya. Nipo na Isaac Kitenge hapa ambaye naye ilikuwa katika mfumo wa kama kuyajaribu hivi mapenzi. Mwisho wa siku kilichotokea tulikuja kusikia tukakiona, lakini pia kuna mengi ambayo yalikuja kujiri katikati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 Ah, freshi. Ona sasa hivi jina kubwa. Ah, namshukuru Mungu. Unafikiri ni, ni kwa sababu gani? Ah, ni neema ya Mungu au ni zawadi ya Mungu akiamua kumbariki mtu ya ukizingatia mimi na mke wangu kilichotupa umaarufu ni ndoa yetu, na tukufanya ndoa ili tupate umaarufu, ila tulifanya ndoa ili tutimize amri za Mungu, si ndio hivyo? Lakini ile ndoa yetu ghafla tu ikapata umaarufu na sisi tukawa maarufu, kwa ni neema ya Mungu. Wanasema waliopo nje wanatamani kuingia ndani, waliopo ndani wanatamani kutoka. Wewe upo upande gani? Mimi nipo katika walioko ndani mm. wanatamani kuendelea kuwepo humo ndani. Wa kwanza wewe sasa? Wa kwanza mimi kwa sababu na enjoy <laughs> <laughs> eh. cha, cha kinachowafanya waliopo ndani watamani kutoka ambacho wewe kinakufanya utamani kuendelea kuwepo ndani ni kitu gani? Uh, unajua bro, kwenye maisha ya ndoa kuna vitu vingi ambavyo nimejifunza kupitia ndoa yangu na kupitia ndoa za wenzangu kwa kutazama. Umeona? Unajua kwenye ndoa za watu wengi kitu kimechokosekana ni heshima. Eh, kuheshimiana. Kila mmoja anatakiwa awe awe amheshimu mwenzake kwa nafasi yake. Yeah, sasa mimi na mke wangu cha kwanza tunaheshimiana sana. Umeona? Yaani ukifika pale Uwezi amini heshima unaonipa mke wangu, utafikiri labda mimi ndo na miaka 40 na miaka 49 yeye na miaka 21. Hmm. Kumbe ndo ana miaka 49, mimi na miaka 21. Yani ananiheshimu sana. Alafu kwenye ubao wa maisha yetu pale tumeongozwa na neno nisamee. Hmm. Tumeongozwa na kwao, mimi nikimkosea mke wangu na nikajua kabisa nimemkosea mke wangu, nakimbilia kusoma pale nisamee. Na yeye akinikosea mimi, anakimbilia kusoma pale nisamee. Tunasameana, tunaheshimiana. Kwa hiyo ndoa yetu inakuwa haina matatizo matatizo hapa na pale. Kwa hiyo mna ubao kabisa mlioubandika hivi ndani ya nyumba, au huo ubao upo kwenye imagination? Ya ubao uko kwenye fikra <laughs> hatuna ubao ndani, uko kwenye, ndio maana nikasema ubao wa maisha yetu. Umeona eh, yani ni mwongozo wa maisha yetu sisi ya tunaongozwa na kitu kinachoitwa ni samehe na heshima. Kwa hiyo tunaheshimiana, lakini ndoa nyingi zimekosa heshima utakuta mwanamke hajui muda sahihi wa mume wake kula, hajui jinsi ya kumkaribisha mume wake kwenye chakula au kwenye maji kuoga. Umeona? Sasa mimi mke wangu vitu vyote iko navyo makini. Wewe wewe anakukaribishaje kwenye chakula na kwenye maji kuoga, na wengine wajifunze? Baba, karibu kula. Ya, nenda napata chakula na nikishakula nikishiba anani yani, baada ya mimi kumshukuru yeye kwa chakula, yeye ndo ananishukuru mimi, asante mwanangu kwa kula. Yeah sawa mke wangu, asante nami pia ko tunaheshimiana, tunaenjoy sana <laughs> Leo nilitamani sana uwe naye, sijua kitu gani kimezuia. Uh, unajua bro, huu ni mwaka ambao tunaendelea kutoa zawadi sehemu tofauti tofauti, na leo kuna kituo cha watoto yatima, tuko tumepanga tukatoe misaada kidogo kama zawadi na shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Hasa nyie mlivyonihitaji Tick TV, TV ni kubwa sana Tanzania hii na nje ya nchi, ndio hivyo. Nikasema siwezi kuacha kwenda kuongea na Watanzania kupitia Tik TV. Eh, kwa hiyo tukao tumegawana majukumu. Nikamwambia mke wangu sasa, nenda ukaendelee na majukumu ya kutoa misaada na mimi nikaongea na Tik TV, umeona. Na palikuwa kuna uwezekano mkubwa sana mimi kumsubiri na kuja naye hapa, lakini sitaki labsha labsha kwa mke wangu, ukizingatia sasa hivi mwili wake, <laughs> umeona, kwa sitaki bugudha bugudha zile, hapana mwili wake umefanyaje? Ah, huu ni muda wa mke wangu kupata muda mzuri wa kupumzika, yaani zile bugdha bugdha nisihitaji, unajua ah, we ni mtu mzima unanielewa. Ni ushauri wa madaktari huo au? <laughs> Amna, ila mimi sihitaji mke wangu kupata mm. yeah. Kwa maana hiyo pale ambapo tunapowaza tuamini Ah, unajua huwezi kuingia kwenye kichwa cha mtu na ukabadilisha mawazo yake. Kwa hiyo <laughs> kama kuna kitu ambacho wewe unawaza, ah, waza. Ah, kwa sababu gani tuli tuli tulisikia yeah. na wewe pia uliwahi kusema kwamba ni mjamzito sawa. Kwa maana hiyo, yani akili yangu mimi na yanayetazama na waliokuwa wakisubiri kusikia kutoka kwa, kwa sababu wazazi walikuwa nasema haiwezekani, sijui nini nini, mwanetu hatupata hatutapata mjukuu na vitu gani kama vile, mambo yakawa mengi sana pale. Eh, kilichopo kwa sasa ni kipi? au ah, unajua mimi napendaga kuongea kwa vitendo. Kwa kuna siku ndakuja na mke wangu hapa, wewe ukimwona tutajua kabisa utayari ama huyu hana ujauzito. Kwa nitakuja naye hapa Tick TV hapa ni nyumbani, takuja naye hapa, watu watamuona na nyie mtamuona mm. eh. Lakini ndo hautaki apate rapsha? Asitaki apate apate rapsha rapsha, mm. hapana. <laughs> kwa sasa kwa sasa sihitaji, kwa sababu ya hali ya kwa sababu ya mwili wake nahitaji wewe ni mwili wake nahitaji wewe na utulivu wa hali ya juu. Mm. Yeah. Hongera. Ah, Asante kwa kunipa hongera kuishi na mke wangu vizuri kwa. Ah, sijazungumzia kwa bidii, nasema tu hongera. Na mimi nakwambia nashukuru kwa kunipa hongera na hongera yako nimeipokea. Asante kwa kunipa hongera kwa kuwa mimi na mke wangu tumeweza kudumu kwenye ndoa yetu, hatuna matatizo wala migogoro migogoro hapa na pale. Afu mimi na swali hizi, umeingia kwenye ndoa, ulionekana kupata mwili na pia unapendeza kweli vizuri kabisa, ila kama unapungua pamoja na kupendeza, koti la mwili unapungua ni stress za ndoa au ni kitu gani? Uh, unajua mimi ni baba ambaye nimeenda kuongoza familia yenye watu wakubwa. Mke wangu ni mkubwa, watoto zetu, nikisema watoto zake nakuwa nakosea kwa sababu cha kwake ni cha kwangu. Watoto zetu ni, wa, ni watu wazima, umeona. Mwingine anataka kulingana na wewe, sio anataka, tunalingana naye umeona. Kwa hiyo na ukiangalia na umri wangu mimi kwenda kuongoza familia na ile kidogo lazima ujipange na wewe una akili timamu. Unaona vizuri? Alafu kitu kingine bro, ndoa yetu ina amani na ina upendo wa hali ya juu, lakini e, changamoto ndogo ndogo kwenye ndoa yoyote ile hazikosagi, e, zipo. Umeona? E, kwa hiyo kupitia ile majukumu yangu ya kifamilia na the way jinsi ninavyozisolve changamoto ndogo ndogo zinazojitokeza ah, kidogo lazima sometime mwili usheki, sometime mwili utulie. Yeah. Kile ambacho kina kinafanya sasa iz anapungua mm. ni changamoto ipi? Kwa sababu unapikiwa, unakaribishwa, unalishwa, ukila unasema asante. Sasa kipi ambacho kinafanya iz apungue? <laughs> ah, kama nilivyokwambia kuna changamoto tu na vitu vingine ni vitu vya ndani, unajua eh, sometimes ndoa inahitaji ina usiri, si ndio hivyo? So kila kitu ambacho kitatokea kwenye ndoa yako ukiongea kwenye hadhira ya watu, umeona, ukizingatia, ukiongea kitu kwenye Tik TV, ina maana hapa sipigi story na wewe, napiga story na Watanzania eh, kwa sababu Tik TV ni kubwa sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu siwezi kuvitoa ndani ya nyumba nikavileta hadharani, nakuwa sio vizuri, lakini ndoa yangu ina amani, ina upendo, ila changamoto hazikosagi sehemu yoyote yeah ulishawahi kufikiria kwamba kuna siku ndoa yako labda kwa sababu tunaona kuna watu wanaoana na mwisho siku wanaachana. Ulishawahi kupata yani, ikafikia tu ukaona kama una, unahisi kukata tamaa au kuchoka? Ehe, ni kuchoka ndoa yangu? Hapana, sijahisi kukata tamaa na kuchoka kwenye maisha ndoa yangu, lakini muda mwingine nawaza bro, ndoa yangu ina changamoto nyingi sana eh kwa mfano swala la wazazi wangu huwa nani, ni swala ambalo linaniwazisha sana kwa sababu ni watu ndio walinileta hapa duniani, wamenitunza, wamenisomesha, wamenilea e, na nilitegemea nikioa ndakuwa nao bega kwa bega, lakini imekuwa tofauti, wewe mwenyewe unajua. ya kwa sometime nawaza kwamba ikitokea hata nimekufa leo, ina maana baba yangu atakuja kunizika. Sometime nawaza ikitokea wazazi wangu wamekufa, mmoja wake Mungu amemchukua, sio hivyo? ina maana sitaenda kushiriki hata mazishi. Kwa hiyo sometimes nawaza, nakuwa nawaza vitu vingi yeah. Na unapowaza akili yako huwa inakupa jibu gani? Akili yangu huwa inanipa jibu la kuwa na subira na muda wake, na Mwenyezi Mungu ndio huwa na majibu kamili ya vitendo. Mimi nitawaza, nitapata majibu yangu kichwani, lakini Mwenyezi Mungu ananiangalia, najua kabisa tarehe fulani, siku fulani utapata majibu fulani kwa vitendo. Kwa sometimes nawaza, nikikosa jibu naomba Mungu nalala. Wakati unapokosa jibu, unakosa jibu kwa sababu jibu haliji au unakosa jibu kwa sababu majibu yanakuja mengi? Kuna vitu vingine bro, vina ugumu sana nje ya ufahamu wetu sisi binadamu. Kwa ukiviwazia unakosa jibu, unamwachia Mungu. Yeah. Ni hicho cha wazazi tu au kuna vingine ndani yake? Hey, eh, vipo vingi. Kwa sababu gani? Unajua bro, ukiwa kwenye maisha ya ndoa kuna changamoto zinazotokea ndani ya ndoa na kuna changamoto zinatoka nje ya ndoa yako. Changamoto ambazo ziko nje ya ndoa yangu ndo kama hivyo, wazazi, ndugu zangu, si ndio hivyo yeah. Lakini zipo changamoto ambazo ziko ndani ya ndoa ambazo siwezi kuzizungumzia kwenye, kwenye, kwenye, kwenye hadhira ya watu, ah, siwezi ni vitu ambavyo naamini vitakaa vitasovika, maisha yataendelea. Changamoto ambayo ilishawahi kutoka ndani ya ndoa ikakuumiza, ikakutesa, mwisho wa siku ukafanikiwa kuitatua, ilikuwa changamoto gani? Ah, nikwambie kitu, sisi binadamu, kila mtu ameumbwa na madhaifu yake na mapungufu yake. Sasa natamani niongee, lakini sitaki kuongea kutokana kwamba naweza nikaongea changamoto na jinsi nilivyoisolve, afu nikawa nimetangaza labda madhaifu ya mke wangu ya, na ni kitu ambacho sikipendi, kwa vitu vingine vinabaki kwenye moyo wangu, ila nahitaji maombi makubwa sana kwa Watanzania. Maisha ya ndoa ni maisha yenye furaha sana, lakini yana changamoto yeah. Inavyoonekana kwa mimi ambavyo niligundua pamoja na changamoto zote ambazo zinatokea kwenye maisha. Siku ya wanawake duniani kama ilikuwa siku kubwa sana kwenye historia ya maisha yako? Ndio, ilikuwa siku kubwa sana, siwezi kuisahau. Baada ya kuperform katika tamasha la sikukuu ya wanawake duniani. Ah, ni kweli. Ile pale ilikuwaje mpaka ukaipata ile nafasi? Alafu uwanja wa taifa wote yupo Aizee Kitenge peke yake na mke wake peke yake, na kuna wasanii wengine wengi tu, ilikuwaje pale? Ah, unajua ndio maana narudi kule kule kwamba kuna baadhi ya vitu vikitokea viki kwenye maisha yako inakuwa ni baraka na zawadi kutoka kwa Mungu, kwa sababu nakumbuka ilikuwa ni usiku, tumemaliza kula na mke wangu, tukaona namba ngeni napiga, kaambia mke wangu namba ngeni napiga, sijui atakuwa nani. Kapokea nikakarudi speaker, umeona, kasikia lo, eh, mambo poa, naongea na hizi kitenge, kaambia ndio mimi, akaniambia ah, unaongea hapa na mheshimiwa Joketi Mwigiro. Nikashtuka kidogo kama mke wangu mm, kweli ni yeye asoma tapeli? Mke wangu ananiambia hapana, itakuwa ni yeye. Akana e, kipindi namuuliza mke wangu hivyo, kumbe anasikia kule Akasema hapana, ni mimi. Kaambia mheshimiwa, tunakusikiliza heshima yako. Akasema sawa, nimeipokea. Akasema da, nawafuatilia sana kwenye mitandao ya kijamii na napenda sana mahusiano yenu na nimefurahi sana nyewe kufunga ndoa, mmekuwa mfano mkubwa wa kuigwa kwenye jamii. Tukamwambia tunashukuru. Akatuambia sasa nimeona umetoa nyimbo nzuri sana ya Mama Samia. Kaambia ndio, akasema kwa hiyo nakuomba kesho uje na mke wako ofisini kwangu na mazungumzo kidogo na nyie. Akasema sawa. Kesho yake tukachukua usafiri na mke wangu tukaenda paka ofisini kwake. Kufika pale ikawa ni shangwe kubwa, akatupokea vizuri. Umeona, tukaongea vitu vingi, lakini nakumbuka kitu cha msingi. Kuna swali niuliza, ainaambia imekuwaje au uliwezaje wewe kufunga ndoa na mwanamke aliyekupita umri kiasi hiko, japo wazazi wenu wazazi wako walikuwa nakupiga vita sana kwenye hili swala. Nikamwambia mheshimiwa, ah, ni upendo tu, hakuna kitu kingine, ni upendo. Nilivyomjibu hivyo, hakuwa na vitu vingine vya kuuliza kwenye hiyo hilo swala mahusiano. Akasema ah, kweli nimekuelewa. Akaniambia sasa, umetoa wimbo mzuri sana kumsifia mheshimiwa Mama Samia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akaniambia Kesho ni siku ya wanawake duniani, na rais wetu sisi ni mwanamke, na hatujawahi kupata kiongozi wa kike kwenye nchi isipokuwa ni yetu, ndo wa kwanza. Je, unaweza kuja kuperform nyimbo yake? Nikamwambia naweza. Akaniambia basi karibu, njoo, tutakukaribisha, tutakupa heshima zote, tutaperform vizuri. Nikamwambia sawa. Kesho mimi na mke wangu tukaenda Taifa. Ah, kitendo cha kuitwa tu pale tu alitokea ah, ilitokea vibe moja la hatari sana, watu wameshangilia umeona. Nikaperform mara ya kwanza, nilivyomaliza tu akaomba nirudie tena, nikarudia tena kuperform mara ya pili, viongozi wakaniita jukwani kule kanipa mkono wa hongera na pongezi pale. Kwa kweli nijisikia vizuri sana, mpaka ikafikia tu mheshimiwa mkuu wa mkoa akatoa zawadi ya shilingi laki tano ya kwa mimi na mke wangu, tukaipokea. Kwa kweli tulifurahi sana nini, yani hiyo ni historia ambayo da, sijui nisemeje, jani haiwezi kufutika kwenye maisha yangu, ukizingatia mimi ni msanii mdogo, alafu kuna wasanii wengi wakubwa sana ambao wametoa nyimbo za mama muona, bao angekuja pale wangetisha, lakini mheshimiwa aliniona mimi Umeona, aliniona mimi na akanichagua mimi peke yangu. Aliniambia kabisa, we unatosha kuperform pale, sihitaji msanii yoyote mwingine. Da, nikaona kama ni kitu kikubwa sana yeah. ongera sana, asante sana wakati umeambiwa utakuwepo peke yako, uliamini kweli utakuwa peke yako, au we mwenyewe ulikuwa unaenda ukiwa unajiogopa ogopa kwamba huenda kuna watu wengine, kwa sababu watu wasanii wenye nyimbo za za uh, walizoimba kwa ajili ya Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan ni wengi pia. Yeah, ni kweli. Unajua, unapoambiwa utakuwa peke yako, ina maana wewe unakuwa mtu special E, unakuwa mtu special wewe, unakuwa yani wewe unakuwa mgeni mwalikwa kwenye swala burudani, hata kama kuna wengine watakuja lakini wewe ndio utapewa heshima zote na utakaribishwa kiheshima tofauti na watu wengine. Ya, Sema tu nini swali ambalo nilikuwa najiuliza mimi kwamba ah, kwa mara ya kwanza na yakabidhiwa uwanja wa Taifa. <laughs> Umeona ule uwanja wa Taifa umejaa watu, inabidi nitoe burudani, na mheshimiwa ameniamini, ameniona. Hajai kuona performance yangu yoyote, lakini kwa kuniona aliniamini kwamba tatoa burudani ya kutosha na taifa yote itaamka. Umeona hiyo jambo nikawa nawaza tu kwamba nifanyie kitu gani ambacho kitaenda ku, kuwapendeza watu na watu wakaenjoy, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu nimepokelewa vizuri na watu wameshangilia, wamefurahi yeah. Uli, ulikuwa pengine na hofu yoyote kabla ya kupanda stejini? Mm. Nakumbuka nilipokuwa kwenye vyumba kule ndani kule niliposikia jina langu linaitwa roho ilipuka eh. Lakini kilichonipa moyo ni kwamba watu walivyosikia jina langu pale, bado mimi sijatokea, lakini watu wakaanza kushangilia sana Ah, nikasema kweli yani umeona. Sasa nilipotokea pale mlangoni, ah ndio ikawa balaa. Kuna watu wengine walishindwa kuvumilia, walitoka majukwani wakaja paka pale pale. Umeona? Eh, wanafunzi na wenyewe wakashindwa kuvumilia, wakashuka wakaja pale pale. Kwao nikaa naimba katikati ya watu wengi. Ya viongozi wakainuka. Yaani hamna mtu aliyekaa. Kainuka kawa nashangilia, wanapiga makofi. Nikasema kweli Mwenyezi Mungu ameamua kutoa baraka zake kwangu mimi na familia yangu. Na, na wakati huo wimbo wa Mama Samia wakati unauimba, kwanza baada ya kufanya interview ile ya mwisho ambayo tuliifanya, baadaye ikawa ni birthday ya mke wako na ukatangaza kutoa zawadi kwa Watanzania. Mimi binafsi zawadi ulioitoa ilikuwa tofauti na ambayo nilitengeneza au kutegemea kwenye kichwa changu, kwa sababu mtu anavyokuambia zawadi ni kitu ambacho kwa, kwa akili zetu tulio wengi tunafikiri ni kitu ambacho pengine kutakuwa na mwakilishi wetu atapokea kwa niaba yetu Umeona eh? Nikategemea pengine ungekuja, kuna vitu ambavyo ungevikabidhi kupitia kwa, kwa Tiki TV kwa niaba ya Watanzania tukawawakilisha, <laughs> lakini <laughs> lakini haikuwa vile. <laughs> Ilikuwaje pale? Uliandaa zawadi za aina ngapi na mpaka ukaamua kutoa zawadi ya EP ya nyimbo nne ulitoa? Ah, unajua kwa upande kwa, kwa, kwa nilitoa za, yani zawadi ambazo nazozitoa ni zilikuwa ni zawadi tofauti tofauti. Kwa mfano niliweka kategori mbili patakuwa kuna zawadi za kusikika ambazo zitamfikia kila Mtanzania, kila mmoja ambaye ananisikiliza na ananifuatilia mimi, si ndio hivyo? Lakini patakuwa kuna zawadi za kushikika ambazo hizo nilisema hizi takuwa natoa kwa watoto yatima ya nitakuwa natoa kwa watoto yatima. Umeona kwao Nyetic TV kama mtegemea zawadi za kushikika poleni sana, lakini hata hiyo ya kusikia mmeenjoy, natumaini sana kabisa yeah, kwa sababu nyimbo ni nzuri zenye kufurahisha zenye kuelimisha. Ukisikia nyimbo ya kizaizai inakupa changamoto kwenye maisha, unajua kabisa da, nikitafuta nitapata. Yeah, ukisikia nyimbo ya Jimama ni nyimbo nzuri sana, imezungumzia situation yangu mimi na mke wangu ukisikia nyimbo ya Chochoro ni nyimbo ambayo inakuhamasisha kabisa kwamba nipambane, mtu akiongea, mtu akifanyaje, a, nifate moyo wangu ya kitu kama hiko. Ya nne ile ilikuwa inaitwaje? Ile ya nne ilikuwa inaitwa Saula ya ni nyimbo. Unajua sisi binadamu tuko aina tofauti tofauti, umeona, kuna binadamu ambao anapenda mambo haya haya, kwa niligusa kila engo ya ile ya kizaizai. Kuna mtu mwingine anaweza akajiuliza kwamba mbona kizaizai pia ni, ni wimbo ambao uliwahi kuimbwa na Diamond Platnumz hapa yeah. kwa IZ, kwa nini aliamua kuipa hii ngoma kizaizai? Uh, unajua ni, ni, ni, ni, ni, ni kwa mfano nyimbo za, za moyo ni nyingi sana, lakini nategemea wewe huo moyo umeuzungumzia kwenye kategori gani? Moyo upende, moyo utulie, usitamani vya watu, au umezungumzia kwenye kategori kwa hiyo kizaizai. Diamond kwa mfano, Diamond kizaizai yake alizungumzia kwenye kategori ya mapenzi e, eh, amesoma ameteswa na mapenzi ni kiza, lakini mimi kizaizai yangu nimezungumzia kwenye kategori ya maisha eh, kwamba na changamoto nyingi, yaani maisha yangu ni kizaizai, ah, unaelewa vizuri ya kitu kama hiko. Baada ya pale, baada ya Taifa tukaona, kwa sababu wakati ulipo perform Taifa, ukweli kabisa mimi sikufika Taifa, ila nilikuwa nikifuatilia kila kitu mwanzo mwisho kwenye, kwenye TV tena television yetu ya Taifa kwa nikifuatilia pale, na baadaye nilipoona shangwe lile na kila kitu na vile ulivyoimba, nikaingia katika YouTube channel yako kutafuta ule wimbo, nilikuta audio peke yake. Nikajiuliza kwa nini hakuna video. Nikasema IZ nitazungumza naye nijue kwa nini hakuna video kwa wimbo mkubwa kama ule. Kilichofuata baada ya pale, nakuja kuona kuna video baada ya muda tuelekee kwenye ile video. Ilikuwaje? Ilikuwa ni plani za kuachia audio alafu uje kuachia video, au uliachia audio alafu ukalazimika kuachia video? Ah, unajua ile ile nyimbo ya Mama Samia ni nyimbo ambayo mimi na na, na, na, na na, mimi itaishi itaishi sana. Kwa hiyo mara nyingi unapotoa ukiwa msanii mwenye akili timamu unapotoa nyimbo unaona kabisa, unajua kabisa hii nyimbo ni nyimbo ambayo haiwezi kuishi. Hapo unaweza kutoa video lakini nyimbo ambayo ina, inaishi unatoa video muda wote yeah, unatoa video muda wote na watu wanaipokea vile vile, kwa sababu ile nyimbo ni nyimbo ambayo imempa moyo mama, ime, imesema mazuri ya mama na mama yuko madarakani miaka umeona <laughs> eh. Kwa hiyo yani hata nikisema ningesema nitoe video mwakani bado ingemata inge tu vile vile yeah. Kilichokusukuma kutoa video mapema baada ya performance ile? Ah, kilichonisukuma mimi kutoa video mapema ni baada ya watu comment nyingi sana kwenye audio pale pale tunahitaji video, tunahitaji video, tumeupenda wimbo, tunahitaji video. Nikaona ah, ah Tanzania ndio mabosi zetu bana, wakisema wanahitaji kitu fulani lazima watimizie. Kwa nikaamua kutengeneza video. Aizi, tulikufahamu kwa mara ya kwanza kupitia mahusiano yako, mara ya pili jina likawa kubwa zaidi baada ya kufunga ndoa na mama miaka 49. Sijajua kama bado unamuita mama, unamuita mke wangu, utatuambia. Lakini baada ya pale kile ndo kitu ambacho Watanzania na wasiokuwa Watanzania tulikufahamu kupitia hicho. Sasa hivi umeanza kutuletea mziki. Ukituletea mziki, unatuambiaje kwamba haukuwa au ile haikuwa njia ya wewe kuingia kwenye mziki au ilikuwa ni njia ya kuingia kwenye mziki au ni kitu gani kimetokea hapa katikati? Ah, unajua baada ya ku, baada ya kufunga ndoa nilitangaza kutoa zawadi ya yeah na kama nilivyokuambia awali kwamba nikaweka kategori za zawadi mbili za kushikika na za kusikia ambazo za kusikia zitamfikia kila mmoja ambao tuliitoa kwa njia ya nyimbo, ndio hivyo? Uh, baada ya kutoa nyimbo ukienda, ukienda kwenye kwenye page, kwenye akaunti yangu ya YouTube soma comment kusoma comment nyingi, asilimia tisini ya comment watu wanakuwa wanasema Izzy Kitenge unaweza sana kufanya mziki wa Bongo Flava, tumekuamini, tumependa sana burudani yako. Nimeziona sana hizo pia. Umeziona eh? Tunaomba uwe msanii endelevu tunaomba usiishie kutoa zawadi tu, tunahitaji huduma yako ya nyimbo. Nikasema da, kwa kuwa Watanzania wamenikubali na wameniamini kwenye Bongo Flava, kwao ngojea sasa niwe serious na, na mziki wa Bongo Flava kondo nimeamua kuingia rasmi, na baada ya kutoa nyimbo ya Mama Samia zitakuja nyimbo nyingi sana ambazo ni kali na zingine zikiwa ni kolabo na wasanii wakubwa. Kumbe lengo lako lilikuwa ni zawadi tu, alafu mchezo uishie kule. Eh, lengo langu ni zawadi, mchezo uishie pale. ya ni nibaki tu natoa ushauri kwenye akaunti zangu za, za, za, za, za, za Instagram mambo ya mahusiano, lakini ah, Watanzania wenyewe na tena wengine kuna ambao sio Watanzania, wako nje ya mipaka, wa Kenya, Uganda mpaka Sudan, wakanitumia message kwamba tumependa sana nyimbo zako, tunakuomba baba uendelee kutupa burudani ya, ya, ya nyimbo. Kasema sawa, kwa mmeamua hivyo, na mimi sasa hivi nishakuwa mtu wa jamii, umeona, taendelea kuwa serious kwenye mziki na, na katika kuyafanya hayo yote mpaka sasa hivi ulipofikia, ina maana sasa hivi upo sasa, mziki umeingia rasmi na kama umeingia kwenye mziki rasmi, na maana mambo mengine uliokuwa unayafanya? Uh, unajua ya nitaendelea kufanya vitu vingine kwa sababu ni maisha haya. Maisha inabidi ufanye vitu tofauti tofauti ili mambo yaende sawa, si ndio hivyo? ya Konta, kuna baadhi ya mambo mengine yanaendelea kuyafanya, lakini mziki ndaupa kipaumbele sana kwa asilimia tisini. Mke wako amelibariki hilo? kwa sababu kwenye mziki kuna vitu vingi, unakutana na watu wengi, na taarifa za ndani nilizozipata kwamba mkeo ana wivu sana kiasi kwamba wewe unashindwa kuwa huru sometimes kutokana na, na maisha ambayo mnakuwa mnaishi ya ndoa, lakini pia kakuzidi. Ah, ni kweli unachokiongea, mke wangu ana wivu sana, umeona, mke wangu ana wivu sana na sometimes nakuwa sipo huru kiukweli unakosa uhuru ule. Ah, Nisiwe mnafiki, unajua kuna ile maisha ambayo tulizoea kuisha kibachela bachela, ukiamua ulale huko huko, ukiamua ufanye, lakini sasa hivi nishakuwa kwenye ndoa, si ndio hivyo? Kwa ikifika muda fulani sijafika nyumbani, lazima nipigiwe simu ya yeah, sometimes nikipigiwa simu usiku lazima nihojiwe ni nani, nimpe maelezo kitu kama hiko, lakini mke wangu nachomshukuru Mungu ni muelewa sana, ni mtu ambaye ana, ana, ana, ukimwelezea jambo fulani anakuelewa na anajua situation yangu ya, ya mziki ya, yeah, na amebariki hilo swala kwa asilimia mia, mia sawa. Kwa maana hiyo wimbo ule wa, wa Mama Samia sasa hivi ndio official ngoma ambayo umeiachia tuseme yeah. official video kwa sababu audio ilitangulia. Yeah, na watu waendelee kutaz, kutazama na kusikiliza, umeona? Yeah. Ulisha ulishawahi kufikiria siku moja inatokea IZ unaambiwa ni lazima swali la uchokozi ili uchague upande mmoja kati ya mke wako kwa sababu wazazi hawajawahi kuliafiki hilo yeah. na binafsi nimewahi kuzungumza nao kwa njia ya simu na nilisikia tena, hasa kama baba ndo hataki hata maneno mengi yani simu anakata wewe wewe unatoka, yani vitu fulani vikauli kali kweli aliwahi kuniambia. Mm. Hawataki wazazi, unaambiwa uchague upande wa mkeo na upande wa familia yako, kwa maana ya wazazi wako waliokuleta duniani, waliofanya wewe ukawepo. Uchague upande mmoja ili uwe salama utachagua upande gani? Na unajua bro, nikwambie kitu, mimi sitochagua upande wowote. Kwa maana hiyo utakataa? Ah, sitokataa, sitokubali, lakini wote ni sawa, wote wana nafasi zao kwenye chumba cha moyo wangu na wao wote wanaishi ndani ya haijalishi matatizo na changamoto zinazotokea hapa katikati, lakini wale ni wazazi wangu na nawapenda sana na wamenileta duniani na ndio wamenitunza mpaka kufika hapa nilipofika, au sio? Na huyu ni mke wangu, kwa hiyo wote naona kama ni sawa. Kwa maana hiyo, utachagua upande gani? Ndio swali. Mimi siwezi kuchagua upande wowote. Utabaki kivyako, tabaki katikati. Yaani kama alichokifanya Mama Samia kwenye vita ya Ukraine na Urusi, a, si niko popote pale, mimi niko katikati. Wote ni ndugu zangu, wote ni marafiki zangu, wote wananisapoti Kwa siendi huku siendi huku, mimi niko katikati. Ikitokea hiyo ikaumiza upande mmoja, ukatengwa zaidi, kwa sababu mpaka sasa hivi wazazi wamekutenga, ndugu wamekutenga, jitihada zozote umewahi kuzifanya kuhakikisha kwamba unairudisha familia yako? Na jitihada hizo kama zimefanyika, zimezaa matunda gani au zimefikia wapi? Ah, jitihada ninafanya kila siku, lakini bado hazijazaa matunda yoyote, ila Mungu ni mwema, Mungu ni mkubwa, na Mungu akiamua jambo lake huwa kwao. Naamini itafikia muda matatizo yote yataisha. Kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinamkasirisha sana baba yako lilikuwa ni swala la kwamba huyu mwanamke ambaye Izika muoa ni vigumu sana kubeba ujauzito. Baada ya taarifa hizo za ujauzito, baba yeye anasemaje? Ah, sijai kuzungumza na baba chochote kile yeah, sija kuzungumza na baba chochote kile umona, wala sijai kutoa ofisho kabisa taarifa za mke wangu kama ni mjamzito au la, lakini kuna siku ndakuja naye hapa, watu watamuona kama ni mjamzito ama si mjamzito yeah. Kitu gani ambacho ume, umeingia alafu haujakipenda katika maisha ambayo unaishi kwa sasa? Mm, vipo vipo vingi, lakini hata vibaki kwa ndani ya moyo wangu yeah. Ni kosa gani ambalo umewahi kumkosea mkeo na ukamwomba msamaha akakusamehe, lakini unahisi bado kuna kitu kwenye moyo wake? Ah, kwanza ukishamsamehe mtu ina maana ile kosa sio kubwa tena ya yeah, kwa hiyo paka na, nilimkwaza mke wangu nikamwomba msamaha akanisamehe, na maana ilikosa lishakuwa dogo, lakini uh, maisha ya kuishi pamoja bro, hamwezi kuishi kila siku kwa usawa, lazima kuna kukoseana na kuna kukoseana kwa aina tofauti tofauti, kwa ni vingi tu. Namkosea mke wangu na ananisamehe. Ulishawahi kufikiria itakuwaje kama siku moja mkeo anakuomba talaka au anataka umwache au anakutamkia kukuacha? Sijakufi kwenye maisha yangu bro, sija sipendagi kwa nani, siipigi siipagi akili yangu kufikiria vitu ambavyo ni vibaya, vitu ambavyo ni vya kuumiza. Waga mimi napendaga nifikirie vitu ambavyo ni vya kujenga. Kwa sija kufikiria kuachana na mke wangu au sija kufikiria ti mke wangu ataniombaga ata, ataombaga kuachana na mimi. Ah, sija kufikiria kitu kama hiko. Ume, umetoa ipi? kazi imekuwa ni nzuri, watu waliipenda na wadau wengine wakatamani, wakakuomba uendelee kufanya muziki. Sasa hivi unafanya muziki. Lakini pia katika EP baada ya kuitoa tulitegemea kuona kwamba ulijitambulisha na ndio asili na hata mzazi wako niliwahi kuongea naye baba siku moja akasema mimi wa Kigoma mimi hatushindwi sijui nini nini vitu fulani ambavyo aliviongea. Ehe. Na kwa wasanii wengine kwa sababu wewe umekuja ni kijana na umefanya kitu kimuziki na wapo wanamuziki pia wakubwa ambao wanatokea Kigoma. Sijaona sapoti yoyote kutoka kwa mtu yoyote katika industry kutokea Kigoma akikupromote au akikusupport kwamba kazi nzuri au hivi na vile. Hiyo unahisi kwa nini watu kama kina kina Baba Levo, kina Mwijaku, eh? Timu yote ya Kigoma kuna Alikiba, eh? Kuna watu wengi tu Diamond Platinums pia umeona, hatujaona wasanii wakubwa na watu wakubwa wanaojihusisha na muziki wakikusapoti au wakisapoti ile zawadi yako, na ilikuwa ni zawadi. Ah, ni kweli unachokisema bro, ni kweli nimetoa zawadi IP, lakini wewe hujaona mtu yote akinisapoti kutokea Kigoma, hata kwa kuposti, si ndio hivyo? Lakini huwezi kulaumu, huwezi kuwalaumu, au sio? Kwa sababu kila mtu ana majukumu yake, na naweza nikasema nilalamiki hapo kwamba Diamond hajanisapoti Baba Levo hajanisupport, Mwijaku hajanisupport. Kumbe hichi kipindi ambacho mimi nalalamika hivi, wenyewe wanawaza sasa kunisupport. Eh, kuzingatia na wale wako busy sana, wale wako busy sana. Umeona? Kwa hiyo naweza nikasema nilalamike hapa sio nini. Akaona Ah, dogo ashaanza kulalamika. Mambo gani? Afu dogo anaonekana mtu kulalamika lalamika. Hapana. Mimi ninachokisema ni kitu kimoja kwamba itafikia hatua wataona anachokifanya ni kitu gani. Itafikia hatua wataona uzito. Au sio? na wanachokifanya ni kitu gani, na watasapoti tu. Kwa mfano kama mtu kama Diamond Platinum ana media yake Wasafi, mona mi ningependa tu eh, na yeye ndo mkurugenzi wa pale hatu tu tutatamko jamani, yeye eh, dogo katoa katoa ip na ip na nyimbo nzuri, dogo katoa ngoma Mama Samia na ni zawadi hizo zote, au sio? Chezeni ngoma zake hapo. Umeona? Na kitu kingine bro, yani so mtu mtu kunisupport mimi sio paka atokee Kigoma. Ah, Konde Boy anaweza akamua ah, mimi na matamasha yangu ya Afroist au sio? Dogo njoo perform ngoma zako. Umeona? Alikiba akaamua, Mr Blue akaamua, nani akaamua au sio? Kwa sababu kitu ambacho ninachokifanya mimi ni natoa zawadi kwa Watanzania. Nataka Watanzania waenjoy, nataka Watanzania wapate burudani ya mziki mzuri. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anaweza kaja kwa nia ya kusupport aje asupport tu. Na kitu kingine kwa mfano bro, nikwambie sasa hivi nimeingia kwenye mziki serious kutokana kwamba Watanzania wenyewe tu ndio wameomba mimi niingie kwenye mziki serious. Na zamani nilikuwa natoa na, na, natoa nyimbo kama zawadi na nilikuwa natoa nyimbo kwa gharama zangu mimi mfukoni. Au sio? Sasa hivi nimeingia serious, ningependa tu mtu yote mwenye uwezo kuja kunisapoti, mtu yote mwenye uwezo kuja kunishika mkono, ajitokeze aje anishike mkono ili burudani iendelee kuwa kubwa kwa Watanzania. Vigezo na masharti Ah, vigezo na masharti awe na akili timamu tu, kwa sababu nikwambie kitu, anapokuja mtu kukusapoti usichague, ila tuangalia huyu ana akili timamu, huyu ana uwezo wa kuniongoza, huyu ana uwezo wa kunisapoti. Ukigundua na uwezo huo, unamruhusu, mnafanya kazi, na wakitaka kunipata wanitafute kwenye mtandao wangu wa kijamii. Instagram maiz kitenge izee e underscore kitenge, au mtu anaweza kanitafuta kwa mawasiliano yangu mimi 0782 30 36 23 0782 30 36 23. Namkaribisha yoyote ajitokeze aje tufanye kazi. Neno la mwisho kwa wanaokutazama, lakini pia kama ambavyo ulimuaga mkeo unakuja, basi unaweza kumwambia chochote. Neno la mwisho kwa wananitazama, waige mazuri kutoka kwangu mimi na mke wangu umona, na nawapenda sana, ila wasiige tu kuwa na, na wanawake tu waliowazidi umri. a, unakuwa na mwanamke uliyemzidi umri, lakini uwe na malengo mazuri, so mnakuwa mnazini, afungeni ndoa na ndoa yenu iwe ni ya amani na upendo, na iwe ni ndoa ya kusameheana. Unajua, mkatikati watu wengi baada ya mimi kuweka wazi mahusiano yangu na mke wangu, kuna watu wengi wameweka wazi mahusiano yao e, ndani na nje ya Tanzania. Kwa mfano, kuna dogo mmoja yuko Kongo amefunga ndoa na mwanamke mwenye miaka niseme bibi mwenye miaka 80 yeye ana miaka 25. Yeye alishakunipigia video call, unajua e, alichukua namba yangu kwenye bio yangu ya Instagram akanipigia akani akani akaniuliza vitu vingi, nikampa ushauri, nikampa moyo, nikamwambia funga ndoa, usizini, muona mapenzi hayana umri hamna kitabu ambacho kimesema kwamba umri huu na umri huu wasifunge ndoa. Hata hiyo miaka kumi na nane mi naamini ni serikali iliweka baada ya kuona mm, tusipoweka lesho ya umri, watu wataingia kwenye mahusiano, wataacha kusoma akiwa watoto wadogo, sinajua wakaweka hiyo. Kwa hiyo nilimshauri dogo vitu vingi na alifata na alifunga ndoa, nimeona alifunga ndoa ya. Kwa hiyo watu wengine wafunge ndoa na wapenzi wao haijalishi umri kama wanalingana ama hawalingani. Pia vilevile vile, maisha yao wayatengeneze wa, wa, kuwa ya amani na upendo na ya kuheshimiana na ya kusameana pia. Kwa hiyo neno la mwisho ni hilo kwa wanaonitazama, kwa mke wangu, mke wangu nimemaliza interview salama, nakupenda sana, naamini tutakufa wote pamoja. Nikushukuru sana, asante sana. Nikushukuru pia wewe mkali na mjanja ambaye ulikuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa exclusive interview hii. Ametuahidi Aizee Kitenge kwamba mwenye macho haambiwi tazama, na muda sio mwingi, naamini kabisa kupitia Tiki TV tutamwona Aizee Kitenge na mke wake na tutajua kile ambacho kilichopo na kile ambacho alichotuambia kwamba hataki mke wake na mwili wa mke wake upate kashikashi kwa sasa. Hakikisha tu